Balang araw mga dream ay magiging reality Balang araw mga dream ay magiging reality Kuhain meal bago pa magkaedad Bago kumikat ng 30 kailangan ng sumagat na ako sa aking nakaraan Binaon sa lupa mga pangit na karanasan Pero doon ko din hinukayan Mga magandang aral na rin matutumbasan ng kahit siliman Ginagawa ko to hindi para sa akin Para to sa mga nakapaligid sa akin Maliit lang ang bilog na nasa sakupan Pero lahat ako umasa sa paghihintay Kaya akin na ang kinilusan Sinugal ang pangarap kahit na Ang panalo'y walang kasiguraduhan Nagsusumikap kasi may gustong marating Ayokong humiling baka ako'y maghipaning Dugo at pawis ang aking iyaan Balang araw mga dream ay magiging reality Balang araw mga dream ay magiging reality Kuhain meal bago pa magkaedad Bago umigdad ng 30 kailangan ng sumagat